¿qué tal chicos? Soy Luis Love Freak y bienvenidos a un nuevo video de reacción. En este caso, como pueden ver por el título del video, estamos reaccionando al video Drive With Me. Este de hecho está hecho por el mismo autor que, también dibujó o animó eh, Missing Halloween. De hecho es el video más visto en mi canal con alrededor de 4.000 visitas o algo por el estilo. Así que esto posiblemente sea una una obra de arte igual que, que Missing Halloween. Esto fue gracias a una recomendación que ustedes me dieron, así que muchísimas gracias chicos por haberme dado esta recomendación y vamos directo al video. Aquí vamos chicos. Draw with me, dibuja conmigo. Surrey Animation Mike Neil Por eso los links del video original y del canal original se los voy a dejar aquí abajo, donde por favor vayan y apoyen al, al artista original. Toski, ¿Quién es Toski? Por general, este tipo de cosas siempre hay un, Oh, ¿no pueden hablar? O no pueden escucharse, mejor dicho. Quizá. ¿Puedes escribir? O oh, están detrás de una pared. Duh. <laughs> Ya de dibujar. ¡Oh! Algo me dice que esta persona es fan del anime. Mm, este estilo se ve muy... Muy único en su forma de ser el video es muy corto. Es La música es increíble. Ah. De hecho, va, va a hacerlo. Wow. Oh. Es su mano Oh, continúa. ¿Cómo es que... ¿Cómo es que hizo eso? ¿Cómo atravesó la... ¿Lo lanzó encima del muro? qué, Espera, parte 1 de 3. Ok, aparte de Draw With Me son un poco de diferentes historias al parecer. Checa un poco el, siguiente video y no es relacionado al anterior. Y uno, wow, qué buen estilo de animación tiene. Dos, se ha visto el progreso de este artista. Estoy viendo algunos de los videos más recientes que hay en su canal. Y wow, hay un salto enorme en su calidad. Eh, realmente un gran, gran avance en su, en su forma de dibujar y en forma de animar. Pero es increíble este avance. Por otra parte, la animación que acabamos de ver Ah, tengo, tengo muchas, muchas preguntas de qué es exactamente lo que acabamos de ver. Por cierto, este es el canal de, del autor original. Así que pueden ir a checarlo cuando quieran eh, y por favor apóyenlo. Estoy viendo que tiene 600 mil suscriptores y también una página de Patreon que pueden verlo aquí. Así que si pueden apoyarlo, háganlo por favor. Todos los links van a estar aquí en la descripción también. En cuanto al video, eh, vimos esta pequeña historia de dos, de dos, pensé que iban a ser niños, pero vamos a decir personas, que al parecer están siendo separadas por un vidrio que no pueden atravesar. Al momento que lo intentan, este vidrio se volvió a regenerar y causó la pérdida de, un, de uno de los brazos de, de este de estos, de estos personajes. Lo que no entiendo es el final. Bueno, mejor dicho, sí lo entiendo, pero ¿en qué momento esto giró tan, de una manera tan drástica. ¿Y cómo es que el otro personaje pudo cruzar el vidrio para dejar el regalo justo ahí? Ah, tengo muchas, muchas, muchas <laughs> preguntas. Pero bueno chicos, voy a dejar el video hasta aquí. Muchísimas gracias por la sugerencia. Es, me encantan este tipo de animaciones, ustedes lo saben. Y, y me encanta que ustedes lo disfruten también. Missing Halloween es de hecho la animación que, que más vistas tiene en mi canal, inclusive más que Shelter. Así que bueno, Muchísimas gracias chicos, gracias por la recomendación y yo los veo en las siguientes. No olviden suscribirse si desean más contenido como este y déjenme un comentario sobre qué piensan de esta animación. Muchísimas gracias chicos, yo los veo. Soy Luis Lobo Freak, bye bye.